कितना कर अगर कर कच्ची ला आई दिए सुन तो भाई तू ए मन मारना जा रहा सुन तो मारना चाहिए